Buenos YouTube, Israel con otro video relacionado al régimen de propiedad en condominio. Ahora un tema muy muy interesante que voy a platicar es qué esperar antes de una asamblea ordinaria. Hay algunos puntos que uno ya sabe que van a pasar antes de una asamblea y es importante que lo sepa uno porque para evitar sorpresas y estar un poquito más prevenido y protegido porque son momentos muy estresantes que tenemos que conocer muy perfectamente porque eso nos va a permitir llevar a cabo una asamblea mejor y manejar mejor el contexto para llevar a cabo los propósitos y trabajos de una asamblea. Entonces van a ser algunos puntos que, que pasan antes de una asamblea y quédense hasta el final porque les voy a dar unas recomendaciones para la asamblea general. Suscríbanse al canal, den sus comentarios y seguimos adelante. Hola, ¿qué tal YouTube? Ahora el tema bastante interesante es qué esperar antes de una asamblea. Sabemos que los condominios, justamente antes de la asamblea, es un momento algo tenso, se siente un ambiente algo tenso. ¿Por qué? Porque pues, es el momento donde se aprueban los presupuestos, donde se elige un comité de vigilancia, donde se reelige el administrador o se destituye al administrador y se toman decisiones importantes sobre la propiedad. Entonces es un momento de bastante tensión donde hay bastante movimiento. Entonces aquí les tengo siete cosas que pueden esperar antes de una asamblea. Y la primera de ellas es mucho radio pasillo Es muy común escuchar opiniones de gente el que está en el condominio, incluso de terceros involucrados, camaristas, gente que no tiene nada que ver emite opiniones, hay mucha controversia al respecto, porque prácticamente es lo que ellos también están escuchando dentro de los departamentos. Entonces es muy natural escuchar radio pasillo, se vuelve más intensa esta comunicación. Es un momento como, digo, no es tan grande, pero sí lo asocio parecido, es como una elección del presidente, elección de diputados pues obviamente hay gente que va a apoya, gente que está muy de acuerdo, gente que está en muy desacuerdo y es el momento donde lo van a expresar. Entonces toda esta tensión se acumula y se presenta justo en, forma de radio pasillo. Entonces hay que esperarlo, es algo muy natural, va a haber más movimiento, más, más cuestionamiento, opiniones diversas, buenas y malas. Y como les voy a poner un ejemplo muy sencillo de explicar, <clears throat> los seres humanos somos muy susceptibles a este tipo de ambiente como un tanto de peligro. Y voy a poner ejemplo, por ejemplo, en la selva, los venados esos que se llaman impalas, pues prácticamente todos están comiendo muy tranquilos y de repente uno escucha un ruido, se para uno y los demás inmediatamente también se paran. ¿Por qué? Inmediatamente perciben la alarma, perciben algo está mal entonces todos los demás se alteran. Entonces es lo mismo que pasa con un clima condominal justo antes de la asamblea. Como las personas tendemos a estar más pendientes de aquellas cuestiones, podría decir de negativas o de peligro o de cambio, pues obviamente todo tienen sus antenas muy abiertas, receptoras para escuchar información. Entonces, quédate al final porque te voy a dar unos tips para poder contrarrestar esto, porque es muy, muy importante. Este, también tienes que esperar y saber que va a haber reuniones hay líderes de opinión dentro de tu condominio que están a favor tuyo y otros que no. Entonces, los que no están a favor de, de ti o los que están a favor de ti, pues también va a haber reuniones entre ellos, sus puntos de acuerdo que quieren llevar a la asamblea, cuál es el punto que quieren cambiar. Todo ese tipo de situaciones muy sensibles van a estar muy latentes en el condominio. Este, también el número 3, también que es muy común, las personas que desean que no, no te quieren, que no te quieren el condominio o que no les parece tu trabajo o que les has afectado en algo, van a tratar de hacer su caso. Van a tratar de armar un caso para la asamblea decir por qué no te tienes que quedar. Entonces es una cuestión muy natural en los condominios. Generalmente en un cuerpo tan grande, y tan grande me refiero a una comunidad de más de 10, 15 personas, es muy difícil ponerse de acuerdo, entonces va a haber muchas opiniones muy divididas. Generalmente si fue un año muy bueno, un trabajo bueno, buenas relaciones, e hiciste tu trabajo, pues vas una mayoría, pero siempre va una minoría que no te va a querer. Entonces ellos van a tratar de hacer su caso para meter a una persona que quieren, para poder ellos quedarse en la administración, para varias cosas, ¿no? Hay muchos factores que juegan un papel importante ahí y que, <clears throat> perdón, causa que precisamente se involucren un poquito más. <clears throat> Perdón. También vas a tener más reuniones con tu comité de vigilancia. Hay que organizar ciertas cosas finas, hay que platicar sobre las estrategias de presentar, los informes, entonces va a haber mucha más aceleración en tu trabajo. Entonces espéralo, es muy normal. Generalmente antes de la asamblea pues hay mucha comunicación, hay mucho detalle fino que hay que preparar y pues bueno, tú vas a, hacer, vas a estar ahí para solucionar todo esto. Entonces lo tienes que planear porque pues tu tiempo va a depender de ello. Entonces pues a veces vas a tener que dejar de hacer unas cositas, vas a tener que enfocarte un poco más, poner un poquito más de atención y pues <clears throat> es parte de <coughs> Entonces, el punto número 5 este, va a ser los condominios los que estén contentos con tu trabajo generalmente pues asumen una tranquilidad, es decir, no son tan involucrados. Las, las personas que no estén tan satisfechas pues obviamente van a estar más interesados en hacer algo. Entonces espera ver un poquito de apatía por parte de la gente que te apoya en ese momento. Es decir, la gente que sí reconoce su trabajo, que trabajaste con ellos, pues de alguna manera sabe que todo va a estar tranquilo, entonces hay gente que también no se mete. Entonces hay un grupo que también tiene, tiene su apoyo de ellos que no va a aparecer, que va a aparecer así como muy desinteresados, es muy muy natural. Él va a ver, el, y creo que va mucho con el radio pasivo, va a mirar un ambiente muy tenso, es decir, vas a sentir ese ambiente de, duda, un condomino con un comentario, otro condomino con alguna expresión de apoyo, es decir, es muy natural, es un proceso de proselitismo y pues bueno, hay que estar muy pendientes porque si pues, va a ser un poquito tenso el ambiente que vas a estar viviendo y sobre todo porque en cualquier trabajo todo es perfectible y al momento de calificar un trabajo recordemos que ya brincado, brincado el toro, pues cualquiera es torero, entonces muchas veces es muy fácil descomponer y argumentar un trabajo porque pues simplemente no pasaron el proceso. Entonces eh, es muy fácil crear buenas ideas, estructurar buenas ideas desde afuera, que también son muy valiosas, digo, no, no, no, le quito el, mérito, pero sí va a ser muy fácil que la gente califique tu trabajo, apunte algunas cosas que faltaron o apunte unas cosas que se necesitan hacer, algunos errores que tuviste, todo eso va a estar muy latente. Entonces, el punto número 7 y final es que vas a ser el centro de atención. Va a haber muchos condóminos que te van a preguntar, otros que tienen dudas, otros de la convocatoria, otros de infinidad de información van a querer llamar y tener tu atención. Entonces, pues prepárate, va a ser, son tiempos muy, muy intensos donde tienes que estar muy, muy disponible, muy alerta y comunicando muy bien enfocándote un poquito más porque pues lo demanda el tiempo, es decir, las características de los condominios, de las personas en grupo, pues así son, es una característica nata. Ahora, los tips que son muy importantes, hay que tomarlos muy en cuenta, es un proceso de proselitismo, es decir, va a ser muy natural que también tú trates de vender tus ideas. Cuando hay una duda, explicarla, detallarla, justificarla porque el comunicar, el expresar esa idea, ir creando tus medios o ir creando, las, informando a las personas que en el momento te van a apoyar en la asamblea, pues van a ser más comunicadas. Recordemos que en la asamblea muchas veces las decisiones, las discusiones son muy emotivas y no tienen mucho profundidad y contenido. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo muy a flor de piel, son muy emocionales. Entonces, la parte muy importante va a ser que las personas que te apoyan pues sepan perfectamente, que les hables claramente cuál fue el proceso, cuál fueron las situaciones, los trabajos, que tú vendas tu persona, tu, tu administrador S.A., tú vendas esa imagen de acuerdo a lo que viviste durante el año, porque eso va a contar mucho, mucho. La etapa de proselitismo, y esto me lleva a la parte, hay que aclarar los puntos, hay que explicar los puntos. Y principalmente tú sabes a tu tribu, tus condóminos que te apoyan, que te conocen, con los que has trabajado, puedes explicarle muy bien los detalles porque finalmente este tiempo que dediques al proselitismo, pues finalmente va a ser que tengas mayor apoyo y gente que en verdad conozca mucho del contenido de tu, tu proceso, de tu administración, de una manera más clara y no tan viciada, no tan superficial como se a veces se muestran las asambleas. Y la otra también pregunto opiniones, no tengas miedo. La verdad es, aparentemente es algo muy sencillo cambiar de administrador, pero tú tienes toda la experiencia, tienes, has cometido errores, has tenido un costo de aprendizaje, una curva de aprendizaje que es difícil de cambiar. Entonces, ten confianza, el pregunta cuál es la, opinión y la parte final también es el valor que tú tienes como administrador es alto créetela, cómpratela, porque lo que tú vales para una propiedad en la que ya has invertido mucho tiempo, ellos han invertido en ti tiempo, aprendizaje, vale mucho esa relación. Entonces, si en algún momento determinado el, hay mucho ruido, pues la postura profesional de un administrador es decir, bueno, esto es lo que yo ofrezco, esto es lo que tengo, ustedes deciden y adelante. Entonces, esa, esa postura muy despegada, muy este, no tan contraída en la administración, pues va, te va a dar un punto adicional. Entonces, este es el video del día de hoy. Si te gustó, comparte, deja tus comentarios. Y el tema fue muy interesante. Si tiene alguna duda, póngala ahí en los comentarios. Y la pregunta final es, ¿tú cuál es la parte, es, cuál es la parte más importante de la asamblea, antes de la asamblea, que tú consideras que es más estresante? Deja tus comentarios y compártenos para la próxima.